Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на выставке, на, скажем так, выставке, в то же время это как а, рынок, можно так сказать. То есть это университет э, ювелирных изделий, ну не только ювелирных, здесь также производят и эти велосипеды, обувь, сумки и все, все, все, ну всякие такие аксессуары также, то есть и я решил немного поснимать, то есть показать вам, что здесь вообще ну, производят. И у них вот сегодня здесь вот выставочные залы, как бы прям э, вы можете посмотреть и выбрать, что-то себе купить. есть, ну, начнем, наверное, вот с этого с крайнего зала. Сейчас посмотрю здесь. Здесь это изделия из металла, ложки. <laughs> 写真大丈夫ですかはいあありがとうございますこれワレットですかはいワワレットですかワレットあこれこれこれあワレットではないですかあこれが財布ですあ財布財布あはいのカバーとパスナを使あパスナあここで作りますこ財布あはいはいあ例えばこれ Kuchera Irande, Kuchera Irande. So, let's go. Ah, let's go. Let's go, Jesus. Quando dono goe kakare maska sana, isko ni kan. Nijipon gorai desu ka? O, sugoi desu. ありがとうございました。20 минут делается. То есть убираешь кожи какой и выбираешь эту молнию, которую 3000 йен 20 минут делают. Вот такие вот туфли с разноцветной подошвой. Вот тоже здесь вот неплохая обувь такая находится. и レスのデザイン。すごい。これどのくらいかかりますかそういう作り方3時間ですね三時間 3, 時間 3, 時間 3, 時間 すごい今オーダーいただくと明日私になるなるほどこれ色はいろんな色できますかはい上はもうこれ一色ああはいはいこの下の色は、はい、いろんな、ああはい選べますえー、すごいです面白いです。初めて見てます、そういう形のデザインです。そうそう。結構綺麗です。ありがとうございます。 <laughs> титанового а клея. Вот у них прям здесь станки, может, наверное, это здесь же делают. разные цвета. Сейчас, а это для нас, сейчас я объясню, короче, обувь стоит 12 тысяч, убираешь любые подошвы, одно, один ботинок делают примерно под тебя, прям специальным, по твои размеры, по твоей анатомии Три часа. То есть, если сегодня заказывать, то завтра только забрать можно. Но они вот прям здесь вот и делают. Хендмейд полностью все как бы это... В принципе, недорого, я бы сказал. Для тех, кто хочет, скажем так, удобную обувь, и только, скажем, индивидуальную, в принципе, очень хороший вариант. На рублей где-то 7 тысяч рублей. Ну, натуральная кожа, далее, что там еще есть. А тут из металла там изделия разные. Такие кусочки металла, на них это вырезают там имена пройдет. Вырезают имена здесь. А что то? <laughs> Сосу. А, сосу, сосу, мимашта. Айда за. <laughs> Что-то вынул. А, тот ты масло. Вот. Убирает там имена, то есть буквы, это как для этого. Да, да. А потом вот これを知ってる僕の色を知ってたらそうそうそう、うん、違う表情違う表情これは色だけでこれできたらこのままでいい、вот, Потом вот выбираешь любое имя, и тебе вот на таком кусочке металла любого цвета там пишет. Сососо. Срой. Кирейдас. ありがとうございます。この今日は じゃあ7時半までですああはいはいまあちょっと見ますはいまあまたありがとうございますこんにちはこんにちはちょっと写真撮っていいですかあありがとうございます今日は、えー、お仕事ですかそうそうそう、うん、まあ面白いなデザインデザイン結構綺麗だったなので <laughs> そう あの今回課題であちらのああはいはいあれじナルバッグはい、そうそうそうことですごいどうしてもあのなんつうの個性的なものが多いんですけれども、はい、はい、もしよろしければどうぞああありがとうございますはいうん、生地です。皮ではなく生地。おお、すごいですね。 ミリタリーのあの軍服軍服のアイムノイロですおーすごいですармейская униформа где-то с такой делается 開けていただくとマグニなのでああはいはいクラッチで使えるやつですはいはいあとはちょっとこういう感じすごい面白いあとあれもあこちら ォンみたいですかそのか е к ああすごいああはい、はい、自分がつけたんですけど女の人がこう男の人で持つと結構かっこいいああはいはい это жетоны い разные. такие сумки еще есть. Те вот э, две сумки, ник дизайн, как у жетонов. Ну вот, типа там. Такие же сумки с широким ремешком есть. И вот такие сумки есть. Ну-ка, посмотрим. Тоже в коже хорошая. レザーにプリントで ああレーザープリントですかこれとお米ライスおすごいあと石のもストーンのもあったんですけど入れてしまってソウルバーグでああはいはいおおすごい綺麗です ありがとうございますみんな喜びますああとон сам печатал вот на, на коже эти принт делал и вот такую сумку потом сшил чувак. Ну, тоже handmade полностью. Такие вот такие сумки. В принципе, они простенькие, но кожа натуральная, и они стоят приличных денег, я вам так скажу. То есть 15 тысяч йен. I don't Сейчас надо это вот, мы продолжаем, в общем, это вот необычный дизайн кеды. Тоже чуваки сами делают здесь. Такие кеды. Такие кеды. Такие вот кеды. Тоже. Вот здесь показано, как это все изготавливается. То есть, как там вот нравится, то все. Вот. Такого дизайна. Все разные. А. Ну тут даже со звездой типа. デザイン面白いです。はい、ありがとうございます。えっと、今年、えっと、10個のデザインがあります。そうなんです、10年の、えっと、2000年生、え0 0 0 2年生の学生の、そうですね、ああ。デザイン作ります。デザインは、この今年のテーマは NEXT と Balkanize Project。だから、NEXT と E は新しいの型とアパートデザイン。 おすごいですデザインと買ったものを作ると工場に工場にとこのソウル、はいはい、作りましたああはいはい工場ですか工場ムスターの工場ですそうですねすごいですありがとうございます、はい это вот такой шнурки сделаны. Так вот тоже. Причем у них, говорит, 10, 10 дизайнов в этом году. Они придумывают, высылают. Вот. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。